So, hello guys, welcome to my channel. So, today, merong nagbibigay sa akin ng pet. Ito. Ito siya nagbibigay. So, pala guys, hindi nyo alam na Tagalog ako o and Bisaya at English. Hindi ako marunong mag Tagalog. Kunti lang. So, shout out kay Amiha shout, shout out sa'yo, amiha. Shout out, wag mo yan laing papalit. Papalit. Okay guys, wag natin ipapalit. Shout out, shout out naman ito. So, Guys, please click that subscribe button at saka click, click that at saka pindutin mo yung bell button para ma-notif kayo sa aking mga sa pag pag meron akong pag merong pag merong bag, bagong video. So laro ay dun tayo laro tayo laro tayo wag na yun ano laruin namin guys at guys okay sumunod magsusunod ako sa kanya guys kana um suggest kayo ng game. Down, comment down below anong game. Pwede, pwede yung scary, pwede yung wag yung bastos guys kasi pervert kayo guys ha? pervert yung scary lang at saka roleplay yan Lah, hindi ako ma... pasas mo. Hindi ako makapasok dyan kasi nag sinispend ko yung money ko. Laro tayo na ip ipon ka 1 billion. Okay. Ipon ako ng 1 billion guys. So <clears throat> <coughs> So, doon tayo sa Axolotl Cave. Kukuha ng money. Yung rainbow dito. Ito ang gagamitin natin. So, so mag Elias. Oo. Shano. no? At saka mag... Ang, ang bagal, guys. So, is, is, is-speed natin. Okay, bye. Okay, nag-speed na. Bye.